Salut! Uite, în dimineața asta suntem la Ring Grand Hotel, sunt cu prietena mea Iulia și vreau să vorbim despre a minimaliza. Ea se minimalizează aici, în spatele <laughs> meu. <laughs> nu știe ce să spună, dar mi se pare genial că nu știe ce să spună, pentru că despre asta sunt videourile mele. Noi nu știm, uh, adică eu nu improvizez despre un cuvânt, știi? Nu mhm. vorbesc din Dex. Okay. Pentru mine a minimaliza, m-am gândit că e ceva, un fenomen fantastic pentru că dacă ai o problemă, o mm, suferință și o minimalizezi cumva și chiar vizual, știi, să o vezi ca pe ceva, nu știu, ca pe ceva... Simți un... că te faci mic să, să ți se facă, nu, să ți se facă suferința aia mică, exact. știi? Și dacă ți-o minimalizezi chiar și vizual, înseamnă că te ajută foarte mult. Acum sper că n-am improvizat prea. Pentru tine ce înseamnă? Ah, tocmai și faptul că nu știu <laughs> da, asta, deci da, așa de da. multe lucruri prin cap. Îți mulțumesc pentru sinceritate. Da, a minimaliza chiar și asta. Noi ne minimalizăm, cred că, oricum, în fiecare zi. formă sau alta. Eu am avut niște uh, revelații că uh, nu țin cont de mine atâta cât aș vrea, știi? Și mă minimalizez singură. Nimeni nu mă exact. minimalizează. Exact. <laughs> Da. Te da. sabotezi, te minimalizezi. E o chestie... mic da, ca să... Da, da. Uh, Crezând că asta exact. te... și suferința ce o faci mică și atunci toate lucrurile fiind mici, așa, trebuie da. să te... Să te strecori. strecori. Dar poate că chiar pentru tine ce înseamnă a minimaliza? Ceau! Ceau! <laughs>